мемлекет және қоғам қайраткері саясаткер көп жылдан бері қазаққа еңбек сіңірген бір туар тұлға балташ ағамыз дүниеден озды Қарал хабарды 14 тамыз күні шымкенттен алматыға келе жатқанда пойызда естідік балташ молдабайұлы тұрсынбаев 24 қазан 1946 жылы туған омбы облысы кіші боранкөл ауылында дүниеге келген қаралы хабар естір алдында екі күн бұрын ғана яғни 12 тамызда Балташаға ең соңғы сұхбатын қазақ кезет ютуб арнасына берген еді сол сұхбатты кейін толығымен осы арнадан жариялайтын боламыз әлеуметтік желілерде басқа да сайттарда Балташаға айтып жүруші еді бірінші кезекте президент әділетті қазақстан құруы керек жаңа қазақстан содан кейін өзігінен қалыптасады ең алдымен астанадан нұрсұлтанның атын құрту керек астананың атауы қайтадан ақмола болама, ма алашорда бола жоқ әлде басқа бір атау қойыла ма әйтеуір өзгерісті осыдан бастау керек одан кейін әрбір облыс орталығындағы тәуелсіздік көшелерін еленген нұрсұлтан назарбаев атауын жою қажет мұндай қадам халыққа үлкен сигнал береді президент тоқаевтың саясаты төңірегіне топтасу процесі жаңаша екпін алады деген марқұм балташ Тұрсынбай ағамыздың керемет сөздері әр қазақтың есінде қалары хақ марқұм балташ ағаның артында қалған ұрпақтарына ғұмыр берсін жаны жәннатта топырағы торқа болсын 16 тамыз күні алматы қаласы ғалымдар үйінде өткен балташ тұрсынбаев ағамызбен қоштасу рәсімін түсірген арнайы хабарды ұсынамыз өкіметтің заң премьер-министрі болып қызмет етеді. Турцияда, Түркияда Қазақстанның елшісі болады. Қауіпсіздік кеңесінің басшыларының бірі болады. Міне 53 жасқа дейін Балташ Тұрсынбаев халықтың сеніміне ие болып, қыруар еңбек етіп, биліктің шығына шығады ірі мемлекет саяси қайраткер болады ал енді елу үш жасқа келгенде кемелденген кезде өкімет басқаратын ел басқаратын уақытта мемлекет басқаратын уақытта балташ тұрсынбаев жұмыссыз қалады содан бері 23 жыл бойы халықтың арасында халықтың мұң мұқтажын қиындығын көріп біліп, өзі халықтың арасынан өскен азамат міне халыққа қызмет етеді мемлекет өкімет басқарған байкен әшеевтің жұбайы қайтыс болғанда біз балташ ә, балташпен бірге көңіл айтуға бардық сонда байкен әшімовтің айтқан сөзі мен әлі есімде байкен әшім былай деді балташ сен жұмыссыз қалдым деп өкінбе сен халықтың адамысың біз қанша жүрер дейсіз сен әр уақытта халықтың арасында бол халқыңа қызмет ет деген екен міне сол байкен әшімовтің аманатын 23 жыл бойы балта ұстап Қазақстан халқының басына түскен қандай қиыншылық болса да, тағдырлы кезең болса да, еш уақытта шетте қалған емес. Мысалы, желтоқсаннан бастап, желтоқсан көтерілісінен екінші конституция қабылдағанда жаңаөзендегі оқиғада арыс тараз жарылысында ең соңғысы мынау қаңтар оқиғасында балташ тұрсынбаев әр уақытта шындықты айтып еліне қарап елдің атынан сөйлеп елдің бірлігіне ие болды билікке ащы шындығын айтты ұсыныстар жасады маман ретінде міне балташ тұрсынбаев осындай қыруар еңбек етті енді бір сөзбен айтсақ Балташ Тұрсынбай кім дегенде әрине халықаралық деңгейдегі мемлекет қоғам қайраткері ал одан үлкені ол риясыз халқына еңбек еткен азамат балташ тұрсынбай халықтың рухани саяси символына айланды балташ тұрсынбаевқа тұрғызған де памятник сыпырылып кетпейді себебі халық қорғайды оны міне сондай халықтың азаматы енді халық балташтан күтіп отқан кім біліпті аспаннан жай түседі деп халық балташтан күтіп отқан ол мынау қаңтар оқиғасының оқиғасына саяси қоғамдық баға беру ол әлі болған жоқ мен ойлаймын балташ азаматтарға елдің азаматтарына өзінің аманатын тастап кетті ол осы құрман ұрпақтардың бойында болу керек деп ойлаймын міне құрметті ағайын біз әрине иіліп балташ молдабайұлының жанұясына бас иеміз күләш міне марат бақыт балалары келіндері түнде шетелде немерелер ұшып өте ауыр қайғы сондықтан мына халық осы ауыр қайғыны сіздермен бөлісіп отыр деп айтқым келеді енді құрметті қалайық келесі сөзді балқаштың өмір бойы жанында жүрген досы әріптесі замандасы қазақтың бір туар азаматы әлемдік деңгейдегі біздің батыр космонавтымыз тоқтар абайбековке беріледі жобасында әкеңді әкелерін біз бәріміз жолдастарымыз жолдасымызды жан жолдасымызды шығарайын деп тұрмыз бәкеңнің өмірі өте жарық болды оған міне жаңа орар оралы сәлден бәрін айтып кетті өзі тәй тәй басып мынандай биік қазақстандағы дәрежеге жетті екі рет премьер министрдің орынбасары болды қауіпсіздік комитетінің басшысы болып de түсіруде бірге көп қатынасып жүретінбіз сонда тоқтап, сен қазақстанды әлі білмейсің қазақстанның ел біздің жұрттың дәстүрін сен жас кезінен кетіп едің қазір мен ә, осы таныстырғым келеді сені бәрі жасаған маған деген жақсылығы ол кісінің шын жүрегінен шығып тұрды бір кезде мен жұмыссыз қалғанда астымда көлік те болмады сонда келіп маған өз көлігінің кілтін қолыма ұстатқызып міне тоқа мен жаяу жүрмеймін мені біреу апарар апарады неге десеңдер менің мында жолдастарым көп бірақ сен жаяу жүрме сенің жаяу жүргенің өте қиын халыққа халық оны <coughs> жақтамайды міне сен осы ішіндемен жүр деп маған ұсынды сол кезде қостанайда әкім болып тұрып осында келіп үйге келді тамақ ішіп отырмыз айтады тоқтар міне мен конституцияға мынау екінші конституцияға қарсы болып шығып отырмын мынаны сен оқып шық оқып содан кейін өз бағаңды берші үлкен үлкен мақал жазды конституция туралы біз мынау жолымыздың жобасы дұрыс емес біз бұндай жолмен жақсылыққа жетпейміз қиыншылыққа тірелеміз осы қазір халық түсініп түсінбей қолын көтеріп қабылдаса бұл конституцияны содан кейін бізде диктатура болады деді сол кезде бәкең соны бәрін ойлап соған осы келген мен ойлаймын бұл кісінің жаңа дұрыс айтып кетілді әлі ә, кім екенін бұл кісінің ойын бәрі пікірін мынау бүкіл мақаларын зерттейтін кісілер табылатын шығар олар ашып бәкен кім екен болған екен қазақ халқына қазақ халқына бұл енді енді күнмен тең деуге болады қазір міне жиырма үш жас жыл жиырма жыл бойы бір күн жай отырмай қазақ халқының мүддесін қорғауы бұл кісінің әдеті болып кетті мынау ақырғы уақытта әсіресе күн демей түн демей бүкіл қазақстанда шапқылады сонда да уақыт тауып звондап тұратын мынау былай мынау былай былай болады қалай деп ойлайсың өкінішке орай Жазырманы мынандай жағдайда бәріміз тұрмыз. Жолдасты ақырғы жолға шығару деген өте қиын екен. Не миға кірмейді, не жүрек қабылдамайды. Естігеннен бері мен адасып кеткендей болдым әрине жолдасымыз өте қыстық қатты болса да бәрібір біраз екеуміз шайқасып та қалатынбыз сонда бұл кісінің ақылы анау кішкентай немелерін жібереді маған барып ана аталарыңдар ол кісі сендердің аталарың содан барып алыңдар сонда әрине жүрегің шыдай ма жібиді ой бәке енді кешір анандай мынандай деп телефон шаламыз телефонмен сөйлесеміз бұрын жастар болған кезде шапқылап жүруші едік анда мында ол келіп тұратын мен барып осында келіп тұрушы едім бірақ қазіргі уақытта бірнеше жыл болды қатынасуымыз телефонмен ғана болды бәкең шыны керек жарық кісі болды өте терең ойлайтын өте көп білетін азамат әсіресе мынау қазақ тарихын бүгінгі заманды өткен заманды бәрін ә, кездескенде әңгімелескенде сол айтып беріп тұратын осы мынау мынандай мынау мынандай деп кімнің кім екенін бір қарағандан білетін сонымен әрине енді не семьясына не маған не көпшілікке де бұл кісі енді жетіспей тұрады айналайын бауырым жолдасым мәңгі жолға бара жатырсың сол сол жақта биіктен көрінетініне күмәнім жоқ мен ойлаймын ең биік орында отырарсың иә мынау барған жерің жарық болсын топырағың торқа болып жайып жат жолдас біз әрине сені өзіміз тірі болғанша ұмытпаймыз оған мен уәде беремін мемлекет әкімгершілікте бастаған істеген қызметтері оның айтып жүрген ойлары жанын аямай халыққа қызмет істегеніне біз бәріміз толық көріп келе жатырмыз мен бірінші рет тоқсан 92 жылы ә, жұмыс бабыменен ол уақытта мен қазақтың политехникалық институтының директоры болған ә, балташ жаңадан премьер министрдің орынбасары болып келді бір мәселе жөнінен барып соны өзіне жеткіздік қайттым ол кісі айтты қан жемемеңіз жемеңіз ешқандай ары қарай ешқайда бармай ақ қойыңыз мәселеңіз шешіледі деп айтқанын істеді мәселе шешілді содан кейінгі бір есте қалған біз мынау ғылыммен айналысып жүрген ғалымдар өндіріспен байланысымыз жақсы болады сол бір кезде соколов сарбай комбинатында барып жұмыс жүргізіп жатқанымызда сол комбинаттың директоры баженов деген кісі балташтың қостанайға жаңа ғана әкім болып барған кезі балташ туралы айтқан сөздері ол кісінің алғырлығын ол кісінің біліктілігін ауыл шаруашылығының маманы болса да мынау өндірісті тауып кен металлургия саласының мамандарына кем білмейді екен дейді соған таңғалып өзі отырған жиналған адамдардың бәріне айтып шықты сол ғажайым бишара бір екі жылдан кейін жоғарғыдан түскен нұсқау бойынша балташқа қарсы комбинаттың жұмысшыларын ұйымдастырды оны сіздер кейбіреулеріңіз білетін шығарсыздар біреулеріңіз естеріңізде жоқ шығар ал енді кейін сол жігіт өзді жұмысынан тайды Кейін жиырма шақты жыл бойы балташпенен мынау оразалы сәбден ұйымдастырып құрған қалым орталығы бар сонда кездесіп көп мәселелерді бірге салыстырып шешуге ат салысып жүрді. сол қандай мәселе көтерілсе де балташ оны жақсы білетінін көрсетті қандай проблема болса да оның негізін қалай шешіп қалай жеткізуін анықтап айтып жүрді сол жағынан қарағанда және өзінің осы араласып жүргенде көрсеткен қасиеттері ол өте балташ болды таза жігіт таза адам ол әділеттікті сүйетін әділеттікті таратуға көп іс қосқан азамат қадірлі ағайын туған туыс ел ағалары жалпы мемлекет басшылығының атынан алматы қаласы әкімдігінің атынан біз көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері балташ молдабайұлының осылай мезгілсіз дүниеден өтуіне байланысты көңіл айтамыз құрметті қауым ардақты ағайын бүгін біз еліміздің жұртымыздың білікті азаматы бәрімізге сыйлы ортақ бауырымыз балташ молдабайұлын ақтық сапарға шығарып сапарына келіп қаралы жиынға келіп отырмыз күләш айналайын ең бірінші көңілім сізге айтайын мына сондай жақсы азаматпенен тәубе керек өмір өтті өмір сүрдіңіз елу жылдан артық өмірге мараттай ұл бақыттай қыз әкелдіңіз немере сүйдіңіздер бүгінгі міне қаралы жиында ақтық сапарына балташты шығарып салуға елдің бетінде қаймағы шеншекпендер болмаса да марапаттар болмаса да елдің бет пұстар азаматтары келіп жан жақтан келіп шығарып салуға қатынасып отыр соған тәуба деп үлкен шүкіршілік білдіру керек келген азаматтарға осы жолдастарына достарына балташтың із басып келе жатқан азаматтарға бәріне рахметімді айтамын жерлестердің атынан көп сөйлеп айтпай ақ қояйын балташтың баянын оразалы бауырымыз бәрін түсіндіріп айтты балташтың сол қызмет істеген кезі бәрі көз алдымда өтті бір облыста бір ауданда қызмет еттік балташтың жас күнінен бастап сол ауданда істегенде облыста істегенде турашылдығы білімділігі сосын халыққа жанашырлығы көзге түсетін еді сол кезде сол мінезіне байланысты міне көп ұзамай балташ бүкіл өмірдің сатыларынан өтіп қызметтің міне жоғарғы лауазымға дейін бар. қызметте тұрған жоқ мәселе мәселе халықтың қалауында халықтың қамқорлығында болып отыр балташ міне жаңа айтты соңғы жиырма үш жыл өмірін сол халқының қамын ойлап елдің қорғаушысы жердің қорғаушысы халықтың жоғының жоқтаушысы болып қызмет еткен халқының азаматы бәрімізге ортақ көп мысал келтірмеймін бірақ мысал айтайын сол ауыл шаруашылығы министрі болып тұрғанда осы колхоздарды совхоздарды тарату жөнінен үкім шығарды президентіміз ол кезде соған тура қарсы ашық шыққан болды сол үшін қызметінен кетті ауыл шаруашылығы министрлігінен қостанайға барды қостанайға барғанда да сол өзінің несін ойын көңілін ашық айтып бұл дұрыс емес бір ең алдымен бірдеңе жасау керек сосын барып тұрарту керек деген өзінің ниетін ашық айтты сол өмірдің аяғына дейін сол ұстаныммен өтті кеше дархан баламыз данасыз қалғанда еліміз елеусіз қалғанда аңырап қыстау қалғанда аңырағын ауыл қалғанда балташ елді басқарып халықты жинап құрылтай өткізіп ә, жан жағында өзіне тілектес ниеттес азаматтарды жинап сол жұмысты басқарды енді үкіметіміз билік жердің астындағы байлығын бәрін сатып болып енді жердің өзін сатып ойналғанда балташ тік тұрып қарсы шықты соған қоғамдық ұйым құрды құрылтай ұйымдастырды үндеу жазып халықты көтерді соның арқасында мен ойлаймын сол балташтың арқасына ғана осы жеріміз сатылудан жалданудан шетелге аман алып қалды балташ балташ тәуелсіздігіміз ішінде еліміз ішінде жұртымыз ішінде үлкен еңбек сіңірген азамат бүгін міне жиналып келіп отырған соның айғағы ретінде не айтамыз енді көп айтқанмен балташқа күні бойы айтуға болады бірнеше кітап жазуға болады өмірбаянына енді жатқан жері жайлы топырағы торқа болсын сонау омбының даласында дүниеге келіп міне әсем алатаудың бауырынан топырақ бұйырған екен сол топырағы торқа болсын жатқан жері жайлы топырағы торқа иман жолдас болсын дейміз енді басында тұрған жаңа тоқтар бауырымыз айтып өтті осы ағайындар мына жолдастар тұрғанда балқаш ешқашан да біздің есімізден кетпейді балташтың бақты жөні халқымыздың затында сақталады деп сенем. Күләш басқан риза бол айналайын. Міне барым арты қайырлы болсын. Балташымыздың иман жолдас болсын. Ағайын туғандар бәріміз аман болып жақсылықпен бас қосуды алла нәсіп етсін бәрімізге сау болыңыздар рахмет сізге қадірлі қалайық қайырлы сәтте алдымен сіздерге және тұтастай қазақ халқына қазақстан жұртына қайғыға байланысты көп айтамын өйткені балтекең қайраткер азамат еді халық үшін туған халық үшін жаратылған және халық үшін еңбек еткен қажет кезінде халық үшін күресе білген үлкен қайраткер еді мен күләш апай сіздің әулетіңізге балаларыңызға немерелеріңізге көңіл айтамын өйткені ол кісі жақсы жар үлгілі әке абзал ата болды отбасын қуанышын жақсылығын көріп соның шет жағысын бізге айтып ортақтасып сөйтіп отырушы еді амалғанша халқы да асыл азаматынан айырылды бала шағасы да жан жағы да ең жақын асқар пана болатын азаматынан айырылды біз соңғы үш жылдың кедерінде өте жиі араластық бірге жүрдік бірге тұрдық бейбіт замандағы майданда бірге болдық әкеммен ұрлауға да шабуылға да қорғаныста да қатар жүрсем жау алмайтындығына елдің шетіне шебіне жауды кіргізбейтініне елдің ішіндегі қиын жағдайды түзетуге қаншалықты күш жігер жұмсайтынына қайтпас қайсарлығына куә болдым бәкең он алтыншы жылдан басталған жер дауы мәселесінде алдыңғы шепте жүрді ақыл бөлігімен, сабырымен санасымен парасатымен нені қалай істеу керектігін үйретіп жолбастай білді әкең қай жерде қиыншылық туса сол кезде сол халықтың қауымның ортасынан табылып жүр арыстағы жарылыста қордайдағы қақтығыста мынау қаңтардағы қанды қырғында да халықтың ішінде болды халықпен бірге болды әлдекімдер сияқты болып жасырынып үйінде отырған жоқ денсаулығын сұлтау қылып жасының ұлғайғандығын сұлтау қылып бәрін араласты ол бұл кісінің отаншылдығын нағыз патриот екендігін елшілдігін ұлтын сүйгендігін халқын сүйгендігін мемлекетін сүйгендігін көрсетеді олай болмаса не үшін жасын ұлғайған кезде денсаулық сыр беріп жүрсе де сондай шаруалардың бәріне шапқылап жүрді оны әркім әрқалай түсінер мен жақсы білемін ол ешқандай атақ абырой немесе қызмет лауазымы үшін олай өзін қинаған жоқ қиындықтың ортасында жүрген жоқ ол кісі сол жанашырлығымен халқына еліне жанашқандықтан сол жақсы болғандықтан жүрді. жоғары шенділерге айғайлап айтса да ашуланса да онысы ақыл еді сабырмен сөйлейтін салмақты сөзі бар еді соны билік ұға ма өкінішке қарай көп жағдайда оқалған жоқ егер құса түсінсе құлақтарына құйса кешегі мемлекеттік қызметте болған үлкен лауазымдарды атқарған тәжірибесі бар білімі бар азамат қой әріптесіміз ғой осындай бір сөзге құлақ салайықшы десе қазақстан республикасында қазақстан мемлекетінде көптеген қатер жеп қан төгіс болмас еді аяғынан қан жұтпас еді аналар көз жасын төгіп кешегі қаңтардағы астанаға аттанбас еді аттанғандарды жолдан тоқтатып әкім сәкімдері басқалары бар полициясы бар соты бар арызын айтуға мұңын шағуға тосқауыл қоймас еді міне сол адамдардың арызын шағымын қайғы қасіретін билікке жеткізейін билік жауыздық жасап жатқанда қысастық жасап жатқанда соларға қорған болайық деп сол үшін тән тапқан жоқ мен бір мысал айтайын осы қаңтар қырғынынан кейін іле шала қоғамдық комиссия құрдық әкем өзі бас болды ұйытқысы болды ұйымдастырушымыз болды кеңесін беріп отырды бірнеше облыста болдық қамауда жатқандардың қамын ойлап жазықсыздан оқ ұшқандардың жазым болғандардың жайын ойлады соларға көмек көрсет деді қамалғандарды босат деді тепсініп тұрып айтты білегін көрсетіп тұрып айтты бәрі не болатындарын ойлаңдар бүгін мына мәсәпте отырсыңдар мәз болып ертең халықтың алдында жауапқа келесіңдер сотқа тартыласыңдар сендер асыра сілтемеңдер деді ол да мүмкін тоқтам болған шығар өзінің жағдайын ойламай денсаулығын ойламай өміріне қауіп қатер денсаулығына соған қарамастан осы ел үшін жүрді халық үшін жүрді соны үшін де әкең ханды бәріміз басымызды иіп ол кісіге құрмет көрсіндік ұлылар елін, ұрлар елін айландырмақ болғандардың ортасынан кетті. Жоғар биліктен кетті. Қолын бұлғағысы келмеді. Жылы жұмсақты ауызданып, басқалар сияқты, жағымпаздар мен жантықтар сияқты, жемқорлар сияқты бастан жүрген қалаған жоқ. Жүрегі таза, ой санасы, ақылы таза, парасатты адам ол жоқ керісінше сондай билікке қарсы күресті өмірін соған арнады біз ләкен кейбір тұстардағы бәлкім жансақтап айтқан сөздері болар артық айтқан болар кем түсіп жатқан тұсы болар оның бәріне кешіріммен қараймыз ақкөңіл адам аңғал адам саясатта жүргеннен кейін неше түрлі жағдайлар болады арандатушылар да болады алдаушылар да болады бірақ сондай қиын қыстау сәтте адаспай тура жолмен жүру ол өте қиын бәкең сол тура жолмен жүрген адам қат газетіне берген соңғы сұхбатында өкінішке қарай соңғы сұхбат деп айтуға мәжбүрміз ең негізгі нәрсе ескі қазақстан жаңа қазақстан дегенді қою керек бірақ қазақстан болды. ол әділетті қазақстан болу керек міне сол әділетті қазақстанды орнату үшін бәкеңнің аманатына адал болу үшін бәріміз бірлесіп сол бәкең жүрген күрес майданында болуымыз керек онсыз ел өзгермейді жақсылық болмайды бәкең бүгінге ойлаған жоқ ертеңгі ұрпақтың қамын ойлады сол үшін де өзін аяған жүрек қайсар жүрек қайратты жүрек халқым деп жүріп қашып ақырында соғын тоқтатты осыдан үш төрт күн бұрын ғана телефон соғып хабарласқан еді солтүстік өңірде болғандығын айтты астықтың шығымдылығын айтты елдің жағдайын айтты алдағы жасайтын жұмыстар бар ақылдаса кездесейік деген ұсынысын айтты міне соңғы демі біткенше елін ойлаған ерге нағыз батырға басым деп тұрып қош қадір бәке рахмет енді ардақты ағайын осман қаралы жиынды жабық деп жариялап жаңа айтып кетті қазір мынау интернет жүйесі интернет барлығында бүкіл қазақстан осы екі үш күн болды әңгіменің бәрі көңіл айту ә, осы датын газетінің осында ермұрат тұр келесі барлық үлкен номердің бәрі балташ тұрсынбаевтан алатын болады сондықтан біздің мынау журналист ағайындар ә, бақытта жүрген азаматтар мен ойлаймын балташты сүйеді жақсы көреді еңбектерін халыққа таратады деп енді балташ Тұрсын тұрсынбай ағамызбен қоштасайық ақтық сапарға шығарып салайық Thank aylardır burası ama baştan aşağı başlar. Al, bismillahirrahmanirrahim. Aylardır var mı? Bunlar aylardır bakar mı? Bas aşağı. Hakkım yürümesin. Bunu başlar. Bunu başlar. Böyle bir şey. Bir bir bir bir. Thank you. Gracias. Я сказал, что Hoşça gel. Tamam bak seni bana yapalım. Bir barınmayın.